Que te é impossível O amor que eu sinto por ti Vai, vai durar para toda a vida No dia que te foste embora Deixaste uma carta para mim côté.